Error Cat 404. Error Cat 404. Mortimer Criajo. Mortimer Criajo. Mortimer Criajo. Mortimer Criajo. Mortimer Criajo. Mortimer Criajo. Espurio Criollo. Derello Boscajo. Trapaholics Mixtapes. Damn, son. Manos, sola, primo. Primo, mi hermano está de la chola, primo, primo, primo. Primo, mi hermano está de la chola, primo. primo. Mi hermano está de la chola, primo, primo, primo. Mi hermano está de las cholas, primo Esperando para robarme, llama a mí No estamos formados para esto Hemos nacido, nos hemos hostiado Hemos pillado todo el No hemos estado en queo Es parte de nosotros, es cosa de aquí Verlo vivir Es lo que haces eres capaz de verlo bien Y no te pones a hacer nada con todo lo que te ataca quince cerebral de sufrir un potencial Y encarnar para atacadas Del corazón ando a trompicones Luego pisadas pero no veo punto de fuga Con el horizonte a dos metros estoy dando vueltas